ようこそディズニーシートランジットスチーマーラインへこれからロストリバーデルタにあるジャングルの村まで皆さんを案内します船が動いている間は立ち上がったり手を外に出したりしないようにねえー、さて3年つまり 皆さんの左手に見えるのはホテルミラコスタメディテレーニアンハーバーが誇る豪華なホテルだこの港町はポルトパラディーゾと呼ばれていてね <laughs> 本当に気のいい連中ばかりが出迎えてくれるんだよそれから前方の港はエクスプローラーズランディングといって かつて勇気ある探検家たちが新しい世界を求めて航海に旅立ったところなんだ発戦や要塞の中をじっくり探検してみると面白いだろうねカオ ベッキオここを通り抜けるとメディテレーニアンハーバーとはお別れださあアメリカンウォーターフロントにやってきた左舷に広がるのはニューヨークの港だ 蒸気や反戦毎日いろんな船が出入りしている世界中どこを探したってこんなに忙しいなとはないだろうね左舷前方の大きくて堂々とした船あれは大西洋を渡る豪華客船 SS コロンビア号これから処女航海に出るところなんだ まさに生活そのものだこの辺りの海では冷たい水を好む魚特にタラがよく取れる だこれがあるから。 や港を守ってくれる中央アメリカのジャングルの奥深くロストリバーデルタへと入っていくここにはクリスタルスカルの魔球と呼ばれる神殿があって あの有名なインディ・ジョーンズが中を調べているところだっだ話によると神殿のどこかに伝説の若さの泉が隠されているらしいんだがこの船の中の誰かがその謎を解き明かすことになるかもね <laughs> さあ目的地が近づいてきたようだな